온다 칸다 마하운다 아니 웹 투스 리라 아니 디 웹까지 사운드 조라 오디 아니 나이트 발라 이제 쇼츠도 좀 네. <laughs> 테마 싱아 nga dhirin fast chamri nga zo di nga la chigi chigi mi khanshi dogo thar kani dhaya rayi ma bhya nga dhirin fast cham sa dhamsani ma le imba OTP tell me the OTP 1463 that is vehicle number okay 6016 6016아 퍼스트 카나다 리티요 무슨 기계라 님 부르스티 줄이 긴지르스 또 소라마 아 이게 돼서 몇 도로 시킵니다 YouTube channel, subindo de YouTube channel, subscribe se você. Mas que vai uma coisa. Vamos. Oi, tá nessa agora nessa salete. 야, 너 그거 가지. 라스트 업데이트 했어. 너 드리 로사 인데 참말 왜 가는 줄 알았어? 아일랜드 2000 में देता है लोग 2000 3000 बोल रहे थे मैं तुमको डायरेक्ट बोला शुगे ने इनले हम बात उनके सुन रूम या पे रस Si rung dorshira. Tati gangni tanya ya, Ani bishka yubi yundi tsangma thongdor. Ita fresh shira, ani anto yankala yuchi thora. Rung shini rasuyo. Wajish runga uli diya, Tiafee taa chikchimda ya, rungan da tsama. Kaa zini, Runga khushiransaya, jitonga tkesha yunga chikchimda. Vido udi yunga. Baya rung chie, danyi rung chie, Ka kongda tsima dhura, ti gaba jira ti gaba dinga se sa de ben ta ga zo na sho ga sa gyur ro ane sho ga la di sa de ba am ma rum di da ya sre she be ta chu na zo zo la go le da na rowa lae lang azu uh, goa ki bish tam na dro ra ane pele breakfast se se ki view tai de de osam sa welcome back to my channel ledge ani samje ni ko अनि de subscribe chi da ani sam la ta te le ta ta cho dam la ni khumba chu chong as ja ra ta breakfast camera de juda ya bu yeşingim 이시 Ya juda ya işi onsa mal ki. Ha. Ki ya enga gas le ha guda. Ay ki Ta kemdaya, A chunna zuwa liray lomba chana hariraa. Tasa. Tini anzu Rokuwa shinyam tani Piyo ki losa jitanga anii si Jazu ka lalaya mba kuwa la. Anii 아니 ka lalaya leo ta anii nga ka tempo su su lalaya Nga nima nii blog nang lo ay Article jitiyo tānglāi wā jī bīlōk wā jī tīlāi nī jī tīlāi wā shīlāi yīm bā yī wā tīngwōn kā shī vlog kā shī shūrā ngī ki tsāngmā fōn wā ki yīm bā yī kā shī comment ngī yī dhūr wā yī tā kī rā yī hā rū kī shī tāng kī yī dhā sā fōn ki 다가 스페셜 bēshī 오늘 tā u 아무 yu 아니 nīn nīn shē yuwa mām bēshā mī tōngā nē gyū shū du yuwa tā kās dē sē kālā sā tatu ka powder hai demo di tigan tang la ani khap ki pu ra number che che lama ta de la ya khap ta tha ju an de shi wa ta azu dum da nya da ran sa de de shi ka la da nim khala ya ma ta ni ni chu tam che mu de che pa de ya ki ko so ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི 아니 마몽가 매 가지는다. 그 그러나 마몽가라 시몽에나 해. 그 처음에다 비슷 들어오는데. 대긴 제 기분 나서 좀 뭐라고. 대자 아무도 누가 사투에나 막 걸어오는 날이 봐. 아니 좀 막혀서 이제 사람 두고 살아 마몽망나라. 이게 식마 시보에나. 요바에나 고는 하다. 만져 가는데 제 마몽가 시몬메라니 혹시 장을 쳐다에서 한 듯이다. 아 보시면 보다 보시지. ᱛᱚᱠᱚᱛᱟ ᱱᱤᱨᱡᱟᱭᱮᱢ ᱵᱟᱛᱤᱥ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱱᱤᱭᱩ ᱟᱭᱨᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱵ ᱱᱚᱜᱚᱱ ᱟᱭᱨᱚ ᱫᱚ ᱯᱞᱮᱨᱟ ᱠᱩᱥᱤ ᱥᱩᱵᱤᱛᱷᱚᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱚᱥᱠᱮᱯ ᱱᱩ ᱪᱩᱞᱮ ᱠᱷᱟᱞᱟᱥᱟ ᱥᱟᱣᱛᱟ ᱫᱤᱥᱢᱟ ᱯᱩᱪᱷᱮᱭ ᱛᱚ ᱟᱢ ᱪᱩᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱚᱞᱟ പോയിൻറ്റ് ഇരുപത്തി ശരി My God, you thought. Siap tu jatuh nama dia lah. ᱛᱚ ᱡᱮᱢᱚᱫᱤᱞᱟ ᱭᱚ ᱫᱤᱴᱷᱤᱞᱮ ᱥᱚᱥᱚᱥᱚ ᱜᱚᱭᱱᱟ ᱭᱚ ᱜᱚᱱᱭᱟᱢ ᱫᱤᱞᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱷᱟᱞᱮ ᱟᱢᱟᱜᱮ ᱱᱮ ᱨᱚᱢᱮᱱᱫᱤ ᱥᱮ ᱥᱟᱥᱟᱡᱮ ᱮᱫᱩ ᱛᱚ ᱛᱚ 온다 뭐 마하운다 아니 웹 투스 아니 디 웹까지 사운드 주라 더 아니 나이트 뷰 디어 이기어 타야 주어 소소 프리셔다 온다니 아우셔서라 아마게 되는 좀 디스 배우고 비주 다녀 봐 로서 강고디 다 쇼게니 아 미진아야 로서 큐지 다인 자 메모리 로차서